Wie lade ich eine Excel-Tabelle in Form R als Survey hoch? Hier sehen Sie als erstes eine Excel-Tabelle, die noch nicht in Form R vorhanden ist. Sie besteht aus den beiden Tabellenblättern Survey und Choices. Und nun wechseln Sie auf Ihren Browser und auf der Startseite direkt nach der Anmeldung gehen Sie dann auf Surveys, Create New Survey wählen dann den Speicherort Ihrer Survey aus. Die Excel-Tabelle heißt bei mir Schlaf. Gehen auf Open und dann auf Upload. Und dann sehen Sie hier als erstes, dass die Survey erstellt wurde. Als zweites, das, was orange dargestellt wurde, dass hier ein paar Warnmeldungen auftreten, weil im Choices-Blatt zum Beispiel ein paar Leerzeilen vorhanden sind. Und wenn Sie sich das Ergebnis der Survey dann anschauen wollen, können Sie hier auf Test Survey gehen und sehen, wie das Ganze aussieht. Das ist jetzt nicht perfekt formatiert, aber für den ersten Schritt sieht das schon mal sehr gut aus. Sind Sie mit Ihrem Survey jetzt nicht so zufrieden, dann können Sie die Excel-Tabelle natürlich noch wieder ändern. Sie können zum Beispiel die Klasse Below Label entfernen, sodass die Antwort für das Alter genauso wie die anderen äh, Items eingestellt werden. Gehen auf Speichern, dann gehen Sie wieder auf die Seite von form Air, gehen diesmal auf Import Items anstatt auf Survey Create New Survey, weil der Survey existiert ja schon. Wählen hier aus, welche Excel-Tabelle es ist, gehen dann wieder auf Upload und dann schauen Sie sich das wieder an und dann sehen Sie, dass das etwas besser aussieht.